やっていきたいと思いますのでぜひご協力のほどよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあじゃあリレーいきましょう参りましょうかさあこのなりわ一定ですけれども今日は青森の素晴らしい曲「青森の花」という曲を踊らせていただきたいと思いますこの曲皆さんの手拍子足拍子がないと音がスタートいたしません カメラをお持ちの方はぜひそのまんまバシバシたくさん撮っていただきたいと思います手がお好きの方ぜひ手の方手拍子ご協力のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそれでは参りましょう皆さん奥の好きの方はよろしいでしょうかはいありがとうございますそれでは参りましょうお手を拝借よっ いてでしたでした